e a todos os que estades aquí, que a verdade non son moitos, pero grazas por permanecer aquí. A suba do 33,5% do canon que 296 concellos teñen que pagar a Sogama é consecuencia directa da ruína económica na xestión desta empresa pública participada nun 49% por gas natural. Unha mala decisión dos gobernos do Partido Popular, tanto en Madrid como en Galiza, evidencia que a prioridade dos gobernos do Partido Popular non son os cidadáns, sino rescatar o balance de contas de Sogama. Debemos ter en conta que os ingresos da planta incineradora de residuos proceden un 50% da venda da electricidade e noutro 50% das achegas do canon aos concellos. Os gastos principais van no transporte, incineración de residuos e, por desborde da planta por aforro económico, nun retorno ao modelo de megavertedoiro localizado en Areosa. Mais no peche controvertido das contas do exercicio do ano 13 a perda de beneficios prevista resultou ser unha falsedade do presidente da empresa pública. Constátase un 85% menos de perdas e non obstante a suba do canon para 2014 para compensar un déficit de 4 millóns de euros impúxose aos concellos e a veciñanza. Sen darlles siquera as entidades locais titulares da competencia sobre a recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos a oportunidade de seren oídos sobre esa decisión. Como se pode vir aquí a criminalizar as entidades locais cando o problema ven de serie na orixen do proxecto e o agravou o goberno estatal dos recortes e dos rescates ás eléctricas a través dun déficit tarifario sin auditar? O canon abusivo de 2014 nunhas contas de Sogama falseadas, tamén sin auditar, oculta a débeda que Sogama mantén con seus propios accionistas e coa propia xunta gas natural. A complicidade do Partido Popular con esta fraude á cidadanía baixea informes económicos, causa trastornos económicos á cidadanía de multitude de concellos e atranca o acceso a informes e datos solicitados desta Cámara. Pero ainda así se mantén o responsable de tal mm, roubo á sociedade galega. Cando a transparencia E hoxe é máis demandada que nunca, esta documentación debería facerse pública e a debería facer a propia Sogama facendo a chegar a toda a cidadanía. Por isto, non penso que os concellos sexan os que teñen que atender as facturas para soster o sistema, senón que é a propia xunta a que primeiro ten que devolverlles os ingresos indebidos e con retroactividade, cuestión que obvian nesta proposición non de lei. Se un proxecto non funciona, como é o caso de Sogama, non é o momento de insistir non erro, non é o momento de disculpalo, non é o momento de seguir queimando o diñeiro que non hai nun proxecto fallido. É o momento de mudar eh, o sistema global de tratamento do lixo, exercer a transparencia e asumir as responsabilidades. O alcume de caverna ambiental que lle dedicaron nos últimos anos as OGAMAS, as asociacións ecolóxicas, ben se podería cambiar polo alcume de caverna do saqueo, consentido por unha xunta de Galiza e por un grupo popular cada vez máis sitiados polos escándalos sobre os que ninguén sabe e ninguén contesta, como acabamos de ver agora nas preguntas o presidente que vota balóns fora e culpa a todo o mundo menos o Partido Popular e non asume responsabilidades sobre toda a corrupción que o Partido Popular está acumulando funcionando no noso país. A reforma eléctrica estatal e a retirada de bonificacións ás enerxías renovables deixou en evidencia a xestión improvisada dun partido encerellado en casos de corrupción que xa non é que de atender debidamente un servizo básico nin impulsar unha alternativa real para os concellos deste país. Este país non pode aguantar dous anos máis dun goberno dun Partido Popular corrupto, encerellado en corrupción, metido desde o caso Bárcenas, a Operación Z, a Pokémon, a Pikachu e xa non sabemos cantas máis. A única solución, si de verdade vostedes queren un futuro para este país, se si de verdade están tan seguros do apoio da cidadanía, adianten as eleccións, dimitan, convoquen eleccións anticipadas e sometanse á opinión dos galegos e das galegas a ver se lle siguen ofrecendo o seu apoio para que sigan roubando neste país. Nada máis, moitas gracias.